Allison Alison y, llevo bastantes años trabajando en la Universidad Católica en la Facultad de Letras. Em, hago clases de literatura en inglés, teorías culturales, world em, literature y em, llegué a este tema Em, primero que nada, em, durante mi investigación doctoral em, hice una investigación acerca de la, representación de violencia en el siglo XIX en Chile contra el pueblo indígena, los mapuches. Y, en un congreso en, Canadá conocí a Joanna Crow, que es historiadora de Bristol University, y justo las dos teníamos un interés Em, en común em, de, saber más sobre los líderes mapuche más prominentes de principios del siglo XX, em, después de la época de, más violencia, después de la ocupación de la Araucanía. Así que en 2014 empezamos a postular fondos Em, para poder crear un, proyecto de investigación formal y tener recursos para crear una página web em, y recursos em, didácticos también en relación a estos sujetos. En primera instancia pienso mucho en los desafíos eh, porque Muchas de nuestras reuniones em, las llevamos a cabo a través de Skype y tenemos que coordinarnos y todo eso. Em, muchas conversaciones también con el tecnólogo creativo con quien trabajamos en Londres, así que conversaciones em, entre tres. a veces es difícil coordinarnos y, la comunicación siempre es interesante. pero las ventajas, bueno, pienso mucho en las disciplinas porque yo soy de literatura, mi colega Joana es de historia. Y bueno, yo desde las comunicaciones y el diseño em, gráfico y programación, em, y no sé, pensando en los documentos, em, Joana los ve de una manera historiográfica y yo muchas veces estoy pensando en, en estos sujetos como escritores. Em, y también hay muchas cosas en común porque las dos estamos pensando en representación, cómo estos sujetos se estaban autorrepresentando y, y sobre otros documentos, cómo, cómo fueron representados. Em, así que hay muchas cosas en común a pesar de, de la distancia, a pesar de... Em, de ser de disciplinas diferentes. Em, y Joana, bueno, em, ha llevado bastante tiempo estudiando la historia mapuche, la historia intercultural entre mapuche y chileno, em, y, yo vivo allá, también he publicado, así que tenemos bastantes temas en, en, común. Así que a pesar de la distancia, hay eh, puntos en común. Y también hay, em, de repente hay fondos que piden una colaboración internacional, colaborativa, pero tiene que haber una relación antes. Y menos mal, em, esto surgió antes de la existencia del, del fondo, ¿no? O sea, no estábamos buscando un fondo, surgió desde un interés en común y así podemos hacerlo. Pero claro, tiene que existir algún tipo de relación. Yo creo que em, a veces es interesante reconocer que hay muchísimo trabajo ya hecho sobre estos personajes em, y gracias a estas publicaciones pudimos acceder a más información, o sea, acceder a la fuente principal y luego ver toda la información que ahí se encontraba. Em, las humanidades digitales finalmente nos ayudan a sistematizar toda la información que hay, porque hay muchísimo, o de lugares, de eventos, de personas. Em, y, sin tener todo, por ejemplo, en una planilla Excel, es muy fácil de perder de vista ciertos sujetos y hay tantos sujetos sobre los cuales no sabemos em, las humanidades digitales, o sea, el uso de la tecnología para un estudio en las humanidades ayuda muchísimo, eh, nos ayuda en la organización. Em, pero tal como tú has mencionado, las visualizaciones encontramos que son em, atractivas, o sea, la idea es que sean atractivas y que den ganas de, de explorar más, o sea, que uno, la idea es que ojalá uno tuviera ganas de hacer clic y empezar a buscar a más sujetos, más documentos y también ver los vacíos. Entonces, finalmente es como invitar a distintos tipos de usuarios a ser investigadores también. O sea, es una especie de, no sé si es Wikipedia, Wikipedia pero es como la idea de ser activo, un usuario activo. Eso es lo que queremos. Sí, o sea, la idea sería en una próxima etapa em, de poder tener una plataforma mucho más interactiva donde cualquier persona pudiera em, incorporar información sobre los nombres de las personas que aparecen ahí, em, porque son redes ¿no? muy amplias y finalmente son infinitas. Uno podría seguir agregando más y más nombres e información. Entonces, ojalá en el futuro pudiéramos tener ese elemento incorporado Em, sí. Sí, y desde la literatura también pensar en los mismos autores como siempre influidos por otros. O sea, todos estamos influidos por las comunidades dentro de las cuales nos movemos y las comunidades donde no nos movemos también nos influyen. Entonces la idea es em, pensar en estos tres este sujetos mapuche dentro de esa lógica como también otros líderes, ¿no? Em, así que eso. Y también nos interesa mucho em, crear mayor acceso a la gran cantidad de, documentos que existen. Y, bueno, hay una página web que se llama Memoria Chilena y en esa página uno puede encontrar muchos de los documentos, pero están en distintos lugares. Y la idea es tener un solo lugar donde están enfocados los documentos relacionados con estos sujetos.